नमस्कार मैं नलिनी कुक नलिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे healthy walnut and mushroom soup तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स हमने सूप के लिए लिया है मशरूम एक कप बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज कटा हुआ तीन अक्रोड़ पानी में भिगाए वन फोर्थ कप मिल्क एक टेबलस्पून बटर और एक टेबलस्पून स्टार्च एक टेबलस्पून लहसुन कटा हुआ एक टेबलस्पून अखरोट के टुकड़े और half teaspoon chilli flakes एक टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई हाफ टी स्पून ऑरेगेनो और नमक स्वादानुसार सबसे पहले हम अखरोट जो है उसको हम मिक्सर में से पेस्ट बना लेंगे चलिए पैन में हम सबसे पहले बटर डालेंगे बटर गरम हो गया है हम उसमें पहले लहसुन डालेंगे लहसुन को अच्छे से भून लेंगे हमारा लहसुन अच्छा अच्छा भुन गया है अब हम उसमें प्याज डालेंगे प्याज को भी अच्छा गोल्डन ब्राउन जैसा होने देंगे हम क्योंकि हमारे प्याज भी अच्छे हल्के ब्राउन हो गए हैं अब हम इसमें मशरूम डालेंगे मशरूम को भी अच्छे से थोड़ा दिन भुनेंगे हमारे मशरूम भी हल्के से सौते हो गए हैं अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे सबसे पहले अखरोट काली मिर्च चिली फ्लेक्स और ये सब हम अच्छे से मिला लेंगे हम इसमें एक कप पानी डालेंगे इसमें थोड़ा उबाल आने देंगे देखिए अभी ये मिश्रण उबलने लगा है अब हम इसमें हमने जो अखरोट की पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे इससे इसको अच्छी सी थिकनेस आएगी इसे भी थोड़ा उबाल आने देंगे हमारा सूप उबलने लगा है इसमें हम अब ये कॉर्नस्टार्च का कॉर्नस्टार्च जो था उसको हमने थोड़ा सा पानी में गोल लिया है अभी इसका भी हम पेस्ट डालेंगे और थोड़ा क्रीमी टेस्ट देने के लिए सबसे लास्ट में दूध डालेंगे बस एक उबाल आ जाए इसे हम बंद कर देंगे लीजिए हमारा सूप रेडी है अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और सर्व करेंगे लीजिए हमारा वॉलनट मशरूम सूप तैयार है इसे हमने गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व किया है लीजिए हमारा गर्मा गर्म वॉलनट और मशरूम का सूप तैयार है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें इसी तरह बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलूंगी धन्यवाद